side. La sentaba Bogotá, nunca Bogotá, la seguimos Bogotá. lau baundaru dainaku berang hawada nu labar berteman nunca votar la seguimos mojada. 푸른 바람